Ассаламу алейкум қазақ елі қоғам белсендісі төлеу руслан мен биліктен билік басындағылардан және де заң өкілдерінен талап етемін билік басындағылар біргеміз біргеміз деп қалып қашан қалдай бересіздер су апаты болды е табан не болып кетті бұл өмір орасқан ем құлаға мынау алдымыздағы ауылдың бәрін басып кетті цунами ұқсап келді бес бөлімше болды бесінші бөлімше қаншама халық судың астында қалды қалды бірінші көмек берген халық дәрі дәрмек басталды ауру басталды бірінші көмек берген халық бұндай биліктің бізге қажеті жоқ орындарыңды босатыңдар екінші заң өкілдері бірде дианадан қарындасынан таяқ жейді полиция қызметкерлері жүйенің ауысқанын қалаймын ашық айтам, ә, қазақстандықтар ә, жай ғана лайк басып жаңа видеоларды көріп отырмай осындай көшеге шығыңыздар өкінішке орай мынау полиция өкілдеріне бүйтіп ренжисің ғой балағаттайсың оларды жаңағындай уже қарғайсың бірақ түсінбейсің да как мына баяғыдағы борат деген киноның өзін біз уже асып түстік та мысалға бейбіт шеруге халық жиналады жаңағы полиция олардың бәрін тарқатып тастайды сөйтеді да жаңағы автозаққа отырғызып полицейский участокқа барған кезде өздері айтады енді диана бәрін бізде түсініп отырмыз бізде бұл жүйеге қарсымыз енді шыққаннан кейін адам сияқты бір он мыңдап жиырма мыңдап өздерін шықпай жатсыңдар ғой дейді халық полициядан қорқады полиция сол әблязовтың өзін қолдап отыр екінші жолы доңғандардан таяқ жейді Он наружу. Эй, эй, эй, эй! Беспредел! Смотрите! Жамбульская область! Смотрите! Беспредел! Смотрите! Ты не человек! Ты скажи, ты что хочешь? Пошла-то, пошла! үшінші жолы өзбектерден таяқ жеп жатыр жігіттер келіндер тартылыңдар еш қорықпаңдар міне өзбектер құтырды міне жиналып жатыр бөкөлі. шықсын да сені сені де ұрды ғой көпшілікпен біргесің ғой не қашып жатсың неғып қашасыз не оның о біз сізге сеніп тұрдық қой неғып қашасыз неғып қашып жатырсыз кім қашып жатыр о сіз ана не бетіңді алып жатсың одан қараңызшы бетіңізге ол сізге шабуыл жасаған ол жай халық қарап тұрады дейсіз ба ертең керек та сізді адам сеніп тұрған жоқ қой тыңдап тұрған жоқ қой арматурамен келіп ұрып жатыр істейтін адамсыз ба адам болып заң бойынша жауап береді сіз істеп жатқаныңызға қанша болды бұл жерде білесіз ба өткенде мен арызданған ораз әкім тірі кезінде барып көшеден ұстай алмай кеткенде білесіз ба сонда мен арызданған дәл осы балдар сонда ол кезде де шара қолданған жоқсыздар ешқандай не болды әшейін менде записі бар видеосы бәрі бар мен специально осындай болатынын біліп мен материал жинап жүрмін оны біледі оны бәріңіз білесіздер дәл осы балдар дәл осы қылмыскерді ұстамайсыздар сіздер дәл осы жағдайда мен звондаған салып берген адамды жіберіп жібердіңіздер қалғанын сұрап тартып алып кім бар екен біреуіне штраф салып жиырма алты мың теңге қалғаны құтылды не деген масқара мен бала шағамды алып сендер кімді қорғап жүрсіңдер өзі әркімнен таяқ жеп жүрген бұндай заң полициялардың бізге қазақстан қажеті жоқ Sua mãe! É que таяқ жегеннің көкесін активистер келген кезде көресіңдер аман болайық халық